Okay. अरे उजी है खाली मेरे पास मार्क द लोकेशन लोकेशन पास हमारा जा मैं इसको रिवाइव देता हूं बंदा ओके एनिमीज अहेड भाई कौन मार रहा है Enemies ahead. तू सेफ है सेफ हूं सेफ रह तू सेफ है तू सेफ है ऊपर बंदे ऊपर बंदे हैं तू पीछा तू पीछा तू पीछा आगे मारो थोड़ा सेफ रह इसको मार दी पूरा ऑल नॉट मैं जल्दी आ यार क्या भाई एक बंदा और एक बंदा और एक बंदा और है पता है ऑल डेड बहुत सही वेल डन बहुत बढ़िया की मारो एवरेज थे इम्प्रेस्ड